panasnya pol guys unit sepeda Polygon Sierra di jembatan pertapahannya nih hujannya datang kembali ya, agak berangin nih guys hujan tarui tendaku sudah berkeringat nih guys nanti kita coba seperti apa suasana malam di Rimbo Putih ini ya guys siapa tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bagjit Draga Channel guys Hari ini saya mau bike camp ke salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Kampar nih guys Nama tempatnya nanti Hutan Adat Rimbo Putih Jadi saya berangkat ini sekitar sebelum jam 12 siang Dengan cuaca yang luar biasa Sejuk <laughs> Oke deh ya, saya hari ini sendirian aja nih guys Semoga perjalanan lancar dan akan saya ceritakan nanti perjalanan-perjalanannya. Mana yang? Biasalah, bikin badan. Ih, menjijikkan. Dah. Oke, okay kita udah start nih guys di jam 12 siang lebih kurang nanti jarak tempuhnya lebih kurang 50 kilometeran lah oke ya panas panas Petualangan sejati tidak butuh quotes, petualangan sejati butuhnya perjalanan. kita break dulu nih guys di Indomaret jadi baru sekitar sejam lah ya sejam sejam guys cuman memang panasnya luar biasa hari ini terus saya berangkat hari ini tuh di tanggal 31 Desember nih akhir tahun 2022 jadi sendirian hari ini guys nggak ada orang akan itu yang penting happy lah udah lama juga nggak jalan-jalan sendirian nih jadi nanti malam kita mau coba mancing-mancing lah guys karena nanti spotnya itu ada sungai kita tes mancing di sana ya Kehidupan itu seperti bersepeda Kita harus tahu kapan waktunya berhenti Six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? kita lagi break di bawah pohon yang rindang nih guys ada pondok-pondok jualan masyarakat yang nggak terpakai lagi kan jadi baru saya udah 30 kilo lah jalan lumayan memang cuacanya sangat panas dan ya begitulah kira-kira guys tantangannya sepedaan sendiri atau long ride sendiri ini memang diri sendiri nantilah saya ceritakan kalau udah nyampe spot ya guys sambil istirahat kita coba review uh, unit dan peralatan yang saya bawa hari ini guys <clears throat> dipakai unit sepeda Polygon Sierra Sierra Light 26 dan di dalam tas uh, painter saya ini ada tenda baju-baju terus peralatan-peralatan eh, yang pendukung grip lah ada matras terus ada satu unit pancing dan katrol di depan sana itu ada peralatan masak tuh guys ada kompor dan nestingnya baru mau mulai lagi guys langsung diguyur hujan ya berhenti dulu lah nanti soalnya hujannya sebentar nih lumayan lah buat dingin suhu udah di pasar minggu nih guys di kilo 20 kayaknya panasnya pol guys gokil kacau panas <laughs> dari hujan panas hujan panas kacau kita guys memang luar biasa deh kilometernya sih nggak seberapa panas ini oh, anginnya guys tuh kan. jadi berat mata nih guys di desa Majapahit nih guys habis ini kita mau cari makan siang walaupun udah <laughs> lewat apa ya guys menuju pertambahan eh, menuju spot Bobotoy. Bepergian bukanlah masalah uang, tapi soal keberanian. Hanya mereka yang mengambil resiko melangkah terlalu jauh, yang mungkin bisa mengetahui seberapa jauh mereka bisa melangkah. Cuaca udah mulai teduh, dicampur mendung lah ini ini juga lagi hujan rintik-rintik nih guys hujan gerimis kita arahnya ke kanan nih guys sampai di petapahannya bentar lagi baru menuju spotnya tuh guys di jembatan petapahannya nih Oke okay guys <clears throat> kita udah nyampe di petapahannya bentar lagi kita masuk menuju spot uh, wisata Rimbo Putuingan nih guys habis beli logistik buat malam Oke, kita udah memasuki eh, dan menuju spot wisata hutan adat Rimbo Putu ini guys. Oke, seperti apa spotnya? Tin terus. Oke okay guys, kita udah nyampe di spot campnya Rimbo Putui. tanah adat Rimbo Putih. Ini hari ini kabarnya ada yang 30 tenda. <laughs> Tapi infonya cancel. Jadi kayaknya saya sendirian malam ini. Oke okay deh ya, saya mau prepare buat bangun tenda dulu nih. Oke okay guys, kita udah di campground Rimbo Putu ini guys. Jadi saya coba review perjalanan solo tripnya tadi. Ya menempuh lebih kurang 50 kilometeran dan cuaca yang <laughs> sangat panas nih, muka sampai gosong ya kan. Terus hujan juga tadi ada beberapa kali nih guys, memang cuaca lagi ekstrim kan dari BMKG-nya juga kan tapi memang eh, lika-liku pergi sendiri tentu eh, beda lah kalau perginya rame-rame ya tetap menyenangkan lah pokoknya habis ini saya mau coba mancing-mancing di sungai cuman tadi nggak sempat nge-review lingkungannya paling besok pagi nih kita coba untuk survei keliling tempat ini guys jangan lupa untuk like share komen dan subscribe Bagja Diraga channel hujannya datang kembali jadi <clears throat> agak-agak berangin nih guys hujan taruh tendaku sudah berkeringat nih guys nanti kita coba seperti apa suasana malam di Rimbo Putih ini ya guys siapa tahu